Dhjetë qytetet më të populluara në botë. Ju lutemi bëni subscribe Esato. Përkundër faktit që popullsia e tij pritet të fillojë të bjerë, Tokio pritet ende të mbajë vendin e parë si qyteti më i populluar në tokë deri në dy mijë e tridhjetë. Në një botë që lëviz shpejt ku individët aktualisht i afrohen barnave për tërheqjen e jetës dhe ushqimit në masë, komunitetet aktuale urbane janë kthyer në vendet për këto përparime logjike dhe mekanike. Kjo ka çuar në rritjen e popullsisë në fokuset urbane. Në çdo rast sa të mëdha janë zhvilluar zonat urbane? Këtu janë dhjetë qytetet më të populluara në planet siç përcaktohet nga koha. Dhjetë New York, SHBA. Qyteti i Nju Jorkut i quajtur ndryshe New York dhe qyteti që nuk fle kurrë, është shtëpia e rreth tetëmbëdhjetë pikë gjashtëqind dhe katër, zero zero zero individëve. Nëntë Kajro, Egjipt. I romantizuar në fotografi dhe shkrim Kajro është një vend i lezetshëm për t'u vizituar për këto sezona të veçanta, megjithatë mund të mos jetë vendi më i mirë për individët që janë klaustrofobikë. Afërsisht nëntëmbëdhjetë pikë njëqind e njëzet e tetë, zero, zero, zero individë e quajnë këtë shtëpi të qytetit. Popullsia e saj e lartë gjithashtu mund t'i atribuohet kolegjeve të saj më të fundit dhe fokuseve medicinale. Tetë Osaka, Japoni. Me dyqanet e tij befasuese të qosheve dhe skenën e pasur shoqërore, Osaka ka tërhequr njerëz të jashtëm të shumë për të ardhur dhe jetuar në qytetin e bukur. Kjo e ka shtyrë Osakan të përfundojë në një nga zonat urbane më të populluara në tokë me një popullsi prej rreth njëzet pikë treqind e tridhjetë e shtatë, zero, zero, zero individë. Qyteti gjithashtu ka hasur një ritëm të ulët të lindjes përgjithësisht, i cili pritet të shkaktojë një rënie të popullsisë së tij në vitet e ardhshme. Shtatë Mexico City, Meksikë. Një qendër e lidhur me paratë për Amerikën Latine, një fokus shoqëror që lavdëron avantazhin dhe të vjetrën dhe një qytet që ishte i vendosur mbi kryeqytetin e Mbretërisë Aztec Tenochtitlan. Mexico City është pozitivisht një qytet i jashtëzakonshëm me një popullsi prej rreth njëzet e një pikë një pesë shtatë, zero zero zero individë. Gjashtë Pekin, Kinë. Ndërsa mbi një tre miliardë individë jetojnë brenda periferisë së Kinës, nuk është mahnitëse që kryeqyteti i saj është një nga zonat urbane më të mbushura në tokë. Me një popullsi prej rreth njëzet e një pikë dyqind e dyzet zero zero zero individësh, nuk ka mungesë të energjisë në këtë qytet. Lexo edhe, Top dhjetë qytetet më të shtrenjta në botë. Pesë Sao Paulo, Brazil. Si qyteti më i populluar nën ekuator me një popullsi të supozuar prej njëzet e një pikë dy nëntë shtatë, zero zero zero individësh, São Paulo strehon një ekspozitë që i fryn mendjeve të institucioneve nga paratë në kulturë. Katër Mumbai, Indi. Duke tërhequr individë nga afër nga komunitetet urbane për shkak të apelit të saj kosmopolit dhe hapjeve për punë, Mumbai aktualisht ka një popullsi prej rreth njëzet e një pikë treqind e pesëdhjetë e shtatë, zero zero zero individësh. Për më tepër me gjithë pasuritë e saj që shtrihen rreth dyqind e tetëdhjetë miliardë dollarë sigurisht që ofron shanse të jashtëzakonshme. Tre Shangai, Kinë. Si qyteti më i populluar i Kinës, Shangai pozitivisht nuk është për ata që janë lodhur të nxitojnë për jetën e qytetit. Me një popullsi që kontakton njëzet e katër pikë katër tetë katër, zero zero zero individë, qyteti është kthyer në një fokus të lidhur me paratë dhe shtëpinë e portit më të ngarkuar në botë. Dy Deli, Indi. Me një popullsi që parashikohet të arrijë në tridhjetë e gjashtë milionë deri në dy mijë e tridhjetë mund të jetë një nënshpallje të thuash që Deli është një qytet i mbushur jashtëzakonisht. Sot ajo është shtëpi për rreth njëzet e gjashtë pikë katër pesë katër, zero zero zero njerëz. Një Tokio, Japoni. Pavarësisht nga fakti që popullsia e tij parashikohet të fillojë të bjerë, Tokio pritet ende të mbajë vendin e parë si qyteti më i populluar në Tokë deri në vitin dy mijë e tridhjetë. Ditën e sotme i bukur dhe i ngarkuar me kulturë, Tokio është një nga zonat urbane më magjepsëse për të jetuar. Gjithashtu Tokio është në një qytet me rreth tridhjetë e tetë pikë njëqind e dyzet, zero zero zero, individë.